Atenção, atenção, parece que a casa foi atacada pelo mini rug azul e não sabemos onde ele tá. Então, tome cuidado. Ué, o que aconteceu na minha casa? Meus pais, minha mãe? Gente, o que é aconteceu? Um mini rug atacou aqui. Mas, mas não pode fazer nada se na sua casa. Que raiva, mini rug! Sabe, Jaca, Fiami. Fiami. Nossa, quer dizer. Tô tão. Tá, tô tão bravo. Tô tão. Mas já. Uma. What guys is it? tá? Mas. Dá um teste. Ah, eu faço agora. Me vou experimentar com a minha vila. Ah! quarto para guardar meus coisas. Lá. Tô ah, ah, fazendo algumas ferramentas. Machado. espetar esse mini mais Mas, mas, mano, eu vou... Eu, eu só vou parar de pegar pedras de osso se o mini morrer. Vamos lá? Spam? Dá é mais madeira. Mas, vou lá minerar. Ah! Dá bastante. Ai! Meu Deus! Ai, meu Deus! campo de força. Ai, meu, sai. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Ai, eu tenho que sair daqui. Esses ferros. Ai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai. sai. Mano. Isso é importante, né? Tá, pronto. Cai. eu vou enfrentar um jogo, só tem nada na minha armadura. lá, cara, de novo. Lá pra minha casa, não. Ah, já desce. Amanhã eu vou procurar uma armadura. Parece que alguém se saparam pra tentar me enfrentar. Né, Rogue Verde? Rug Verde. Continua. É sério isso? Tá tentando tá, tá, realmente? Tá, vamos ver o que tá fácil. Tem ninguém lá. Boa, boa. Deve ter saído pra pegar na madeira. Vou deixar um recado pra ele. Como fugir? Hahaha. Ha, ha. Esperar calmamente até outro dia.